El príncipe Michel de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, se casa en primavera con Thomas Kingston y quiere que sea en la capilla de San Jorge, donde este año contrajeron matrimonio los duques de Sussex y la princesa Eugenie. Ya se tienen detalles de lo que será la tercera boda real en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El enlace será protagonizado por Gabriella Windsor y Thomas Kingston a finales de la primavera de 2019. Esta será la tercera boda real que se realice en dicha capilla en el periodo de un año. La primera fue la del príncipe Harry y Meghan Markle, el 19 de mayo de 2018, y meses después, el 12 de octubre, se casaron la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank. Lady Gabriella Windsor es la segunda hija del príncipe Nicholas de Kent, primo hermano de la reina Isabel II. Información publicada por la revista Hola, da cuenta de que Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston tendrán un enlace costeado por completo por el príncipe Michal de Kent, por lo que será una fiesta pequeña, sin muchos invitados, a diferencia de las dos bodas reales anteriores. Lady Gabriella Windsor tiene 37 años y trabaja para una compañía transnacional, mientras que su prometido Thomas Kingston, de 41 años, es director de la compañía por Capital. Hace un par de años se rumoraba que Thomas Kingston mantenía una relación con Pippa Middleton, pero solo eran amigos. La boda de Gabriella Williamson y Thomas Kingston será la tercera boda real en un año en la capilla de San Jorge. La boda real más reciente se realizó el 12 de octubre de este año, cuando el género York y Jack Brooks unieron sus vidas en dicha capilla. En esa ocasión la princesa llevaba un escote bajo en la espalda que, a su pedido específico, dejaba ver una profunda cicatriz, producto de una cirugía a la que se sometió a los 12 años para corregir la escoliosis. A través de los cristales del auto se pudo ver el escote del vestido, las mangas largas y, sobre todo, la tiara. En esa ocasión los novios también decidieron que la capilla de San Jorge sería el lugar de su enlace. Owen. Eugenie de York en la cuarta nieta de la reina de Inglaterra, Isabel II y es hija del príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson. La novia brilló por su buen gusto en la elección del vestido y la preciosa tiara con esmeraldas que llevaba. Los medios destacaron el porte y elegancia de Eugenia de York una boda con invitados de la realeza, así como celebridades como Ricky Martin, Robbie Williams, las modelos Kate Moss y Naomi Campbell, entre otros. La tríada de boda reales en Inglaterra inició con el enlace del príncipe Harry y la exactriz Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. La novia era la más esperada en la celebración y así fue como llegó. Megan no podía ocultar su gran sonrisa y acudió acompañada por su madre, Doria Raglan. Cuando ella llegó al altar, Harry le quitó cuidadosamente el velo frente a Justin Welby, el arzobispo de Canterbury. Ante el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, los nuevos duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, se juraron amor hasta que la muerte los separe la reina Isabel II asistió a esta ceremonia, al igual que el príncipe William, su papá, el príncipe Carlos con Camilla Parker y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton la felicidad de Meghan Markle y el príncipe Harry no se podía ocultar. Sin duda este fue de los enlaces reales más esperados por años, el cual fue seguido por millones de personas en la televisión. Los recién casados salieron de la capilla de San Jorge para subirse a la carroza e iniciar el tradicional recorrido por las calles de Windsor. A finales de la primavera de 2019 la capilla de San Jorge será el escenario para una boda más de la realeza.